सोचा नहीं दो बार चलो की गिरफ्त भगा मैं एक गहरी सांस लेकर सब भूला भाई जादू सा है कुछ हवा में झंझट से दूर पड़ोसी की पीटी नहीं सुनी आज जब करो जो करना नहीं डरना कुछ अभी भी सोचे सोच सोचे दुनिया मुझे घर नहीं इनको की है ये जो चमकी तारे में तो पूरी रात प्रकृति साथ है वो जो गरीब पास नहीं हम गरीब पास फिर बची चारी है अंधी की चादर ओढ़े खोया आज उन गुफाओं में है चंदा जाके पीछे चिपटा रात पहाड़ों के चमकता जुगनू जैसे तारे लाल में लपक के बांधा मैंने चला मुझे किस किस ने क्या क्या कहा भटकता रहा मैं सिर्फ आवारा मैं एक बादल में चलता रहा गगन बरस